調べあはい今後のチームの組み立てはお前にかかっているうちに弱いスパイカーはいないきっちり生かしてやれはい梅田はいお前はフォームを安定させろなんとなくで練習するなよはい湯の浜はいもっとブロックの反応を早くはい 全員分言うつもりか、はい、珍しいなっていうかよく見てたねはいいいだはいレシーブブロックメンタルはい課題を上げたらキリがない、はい、エースだなんて大口をはい俺が五色はい頼むぞ